Guys good morning welcome to my YouTube channel फेरि म आज चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउँदैछु आज चाहिँ म मार्केट गइरहेको छु बिहान बिहान भर्खर ड्युटीबाट आएको यहाँ साथी पनि छ यो मेरो चाहिँ अकोमोडेसन यो चाहिँ अकोमोडेसन हो अनि अहिले चाहिँ कहाँ हिँडेको भन ठ्याक्कै सुपर मार्केट ऊ पर सुपर मार्केट छ ठुलो साथीसँग आज चाहिँ चिकन सिकन लिएर खानु पर्यो भनेर म चाहिँ मार्केटको भ्यूहरू देखाइन्छ बबाल बबाल चिजहरू दुबईमा चाहिँ के के पाउँछ कस्तो कस्तो चिज पाउँछ उहाँ छ मार्केट हो पर देखिरहेको नि त्यो ठुलो बिल्डिङको पछाडिपट्टि हो अब यहाँ बस पनि आउँदैछ हामी चाहिँ गइरहेको छौँ नजिकै छ गरेर आयो गाडी अब मैले चाहिँ रोड क्रस गरिसकेँ मार्केटमा आइपुगिसकेँ मार्केट अब यो मार्केट हाम्रो मार्केटभित्र पर्थ्यो मार्केटमा गएर यही हो हामी मार्केट यही मार्केटमा सामानहरू लाने गराएको छ जहिले पनि अरू खुलेको हुँदैन क्या बिहान बिहान यही खुलिरहेको हुन्छ के चाहिँ लाने हो भनेपछि फ्रेस चिकन लाने हो चौध पचास यो चौध पचास यही लाने हो हुने होला नि त साथी केही बोलिदियो त निकाल त देखाउ त ल कुनवाला लाने हो चिकन चाहिँ छानिरहेको छ साथीले योवाला ठिक छ होला हो फ्रेस चिकन ल वेट नेट वेट कति छ यसको पाँच सय ग्राम ए पचास ग्राम छ त प्लस फिफ्टी ग्राम मार्केट हेरौँ है सानो मार्केट हो क्या म चाहिँ के छ हाम्रो लागि अनि कुन त कुन ठिक छ यही ठिक छ ल ल बोकालु ल लिएर आऊ त्यो टमेटो छ हामीसँगै फ्रो फ्रोजन आइटमहरू यता छ ल धनि धनियाँ लैजाउँ है एउटा कस्तो हरियो हरियो धनियाँहरू पनि छ है यो ठिक थियो पहेँलो यसमा धेर छ झार छ क्या यसमा धेरै होइन र भेजिटेबल यता छ ल गाईजहरूलाई म यहाँ चाउचाउ देखिन्छ चाउचाउ विदेशको चाउचाउ यो यो यो ठिक हुन्छ करी नेपाली चाउचाउ यो मिठो हुँदैन यहाँको यो चिकन अर्डर यता पिक पिकलहरू यता पनि छ है पिकलहरू यो चटनी अब यता यसको यो के यो केटीहरूले खान्छ कफ केटीहरूले खान्छ कि कफ केटाहरूले चाहिँ यतापट्टि सबै यो साबुन कोलगेटहरू यस्तो यस्तो चिजहरू छ अब चाहिँ हामी खाइन के गर्ने पे गर्ने यहाँनिर पेमेन्ट गर्ने चाहिँ हामी काउन्टरमा चाहिँ एउटा चिक खोइ चिकन कति हो Yes. Oh. Voilà. r e a r d e n o u s ça. ल फाइनली मार्केटबाट सामान पनि लिएर आइयो चिकन पन्ध्र ग्रामको चिकन आज चिकन बनाएर पर पर पर पर भुटेर खाने हो अनि उहाँ हो हाम्रो कम्पनीको गाडीहरू गाडीको होटल हो यो हाम्रो कम्पनीको गाडी सेक्युरिटी पनि जाँदैछ अनि <clears throat> म चाहिँ यहाँ छु है अनि हामी चाहिँ गइरहेछ अब रुममा ओ बस दुबईको बस दुबईको बस अरे तुम्हें नहीं यार क्या है मैं इधर वीडियो में दिखा रहा ना ल गाइजहरू चिकन पनि लिएर आइसक्यो अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त ज जसले हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन लाइक गरिदिउँ भिडियोलाई ल बाई बाई गाई